Zeker dan Saludos, spisi nang boneriano. Mijn naam is Rex Engelaar, ik awe hun toekoming. Ting estudio machine, nos ting. Yasir Grassman. Yasir Grassman, que nos conversar con él tocante de su vida artístico, bailando y hopicos más. Yacir, saludos. Bienvenido en el estudio Bachín. Contanos un tiki de lo que te trata tu vida artístico. Bueno, mi vida artístico está algo Hopi recién para mí, no tal como tiene una mm, temporada Hopi largo de base con él. Um, bueno, ah, mi canta, mi baila, actúa. ¿Canta? Sí, canta. ¿Qué puede canta? Cantica. ¿Qué suerte cantica? Diferente. Ya, yeah, mi no tiene cantica original, es covers. O sea, me parece una investigación por mí que no sabe si entrevista aquí. Y me comprende que voy a competir en Talent of Bonaire, o the Sing of the Bonaire, of the Uh, Bonaire Talent Competition. Sí, bagana. No, ma sali di tres lugar. And chi va canta? Mi canta... Uh, that was like... Um, I, mas qual é You are not alone. No, no, no, no, no, no, no. Onde sei? Estava tocando a papiamento di Willy Rodriguez. You dammi che que number. Anyways, um, ora bu canta, no? Quanto bu tono mais alto? Quanto mi tono mais alto? ¿Vos a cantar Ave María? No. Ave María. Mi por pur bacante. Así es para mí entender. Bueno, eso va a tiene más mío. Ah, ok, ok, ok. Mi por pur bacante, me saco esta país, ¿no? Va tarde acá, papá. <laughs> Ave María. ¿No han visto Hugo Canto? ¿Quién, ¿Quién visto Hugo Canto, Mesa mi porcanta, pum, bisa siku mi porcanta. Quante cantica nanku mas puta kire bopo domina? Hey, what you need to doing for me. absolutely nothing. Say it again. No. No. Gusto gusto cantica nan tranquil. Cantica ay, ay, ay, ay. Canta, y no llores. Voy a ponerme llora. Dios. A mí te aconsejaba si pues, quieres baila. A mí. Pero canto un cantico para no competir. Me qué sentí. Me qué sentí. Es eh, mucha mi loco. ¿Puedes cantar un cantico ahí? Magic Sound? No. Magic Sound? Que ahora mi mirabu pasaba. Sin ti, mi malamente enamoradivo. Va tirar mi hope y leo. Mita sin ti, mi totalmente enamorada Okay. y mi querta di bo so. un rato, más ten de mí Cabutes un kumiker, para mi único amor. Maria nochina romântico, vou portar feliz. E essa aqui estava de tour. Fora. Olha o que te trata, estúdio Canta algo. Um... Tá bem. Tem muita sangue. Que tipo de artista botar? I believe I can fly. E essa aí estava de tour. Palo kita trata. Studio Bashir, meu nome é Darex Angelat, me queria mabut danki. E turenan, feliz noite, cuida curva, corba to joven. Boa noite, Bagaluz. I believe I can touch the sky. Think about it.